एक सवाल पूछा गया है सीएसवी फाइल को लेकर के देखिए सीएसवी फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू अब ये बनेगा कैसे तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं आपके पास एक्सेल का जो भी वर्जन है उसे आप ओपन कर लीजिए जैसे मेरे पास यही है 2007 तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूं देखिए सीएसवी फाइल पाइथन में बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा अब यहां पे नेम लिख लिया और यहां पे क्लास लिख लेता हूं तो यहां पे नेम और यहां पे क्लास आएगा ठीक है ना तो यहां पे नाम दे देता हूं कुछ ठीक है यहां पे सुशील बॉर्डर वगैरह लगा देता हूं ताकि ये थोड़ा सा सही से दिखे अब यहां से जाके आपको सेव करना है इसको तो यहां पे सेव पे जाएंगे ना जैसे ये विंडो ओपन होगी तो नीचे आपको सीएसवी का एक फॉर्मेट मिलेगा देखिए ये दिया हुआ है कॉमा डिलिमिट तो इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है अब इसका नाम क्या आप दे रहे हैं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो जैसे मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं माई ओन ओडब्ल्यू एन और इसमें कोई भी गैप मैं नहीं दे रहा हूं ध्यान दीजिएगा माई ओन नाम से इसे बना दिया और इसमें कोई भी गैप मैं नहीं दे रहा हूं और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं यस कर देता हूं ये as a CSV file save हो गई है ठीक है अब इसको हम क्लोज कर देंगे और या फिर इसको मिनिमाइज कर देंगे ठीक है और यहां से चलेंगे कहां पे पाइथन के आईडी पर तो यहां से आ, मैं आ, यहां पर ओपन करता हूं स्पाइडर आईडी अपनी आप ट्रेडिशनल आईडी का भी यूज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो यहां से इसको ओपन करूंगा ठीक है ना यहां पर सबसे पहले इंपोर्ट कराना होगा ठीक है ना पांडास लाइब्रेरी को तो यहाँ पांडास लाइब्रेरी को ध्यान दीजिएगा कि डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा डाउनलोड अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा ठीक है ना डाउनलोड कैसे होता है कुछ कमांड्स लिखने होते हैं आप उसके बारे में बाद में बात करते हैं यहाँ पे पहले इसको मैं लिख देता हूँ ये लिख दिया ना अब आपको एंटर करके नीचे आना है ठीक है ना अब फाइल का नाम हमने क्या दिया था उसको आप देख लीजिए माई ओन दिया था my own my O W N my own ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है is equal to PD dot read करना dot read R E D read कर दिया ठीक है किसको रीड करना है तो यहाँ पे csv फाइल को रीड करना है तो यहाँ पे csv दे दिया csv ठीक है और यहाँ पर आपको दे देना है पाथ ठीक है पाथ मतलब कौन से पाथ की बात हो रही है तो ये फाइल जहां पर है ना वही फाइल का पाथ आपको देना my own dot C S B जो है जहां पर मौजूद है उसी का रास्ता आपको दे देना तो ये देखिए यही तो है ये जो पाथ है इसको आप उठाइए कॉपी कीजिए और यहां पर ला करके पेस्ट कर दीजिएगा ठीक है ना यहां पे लाके इसको पेस्ट कर दीजिए समझ गए और पेस्ट करने के बाद यहां पर आप डबल कर लीजिएगा इसको समझ गए ये डबल रखिएगा यहां पर इसको डबल कर लीजिएगा स्लैश जो है ना इसको डबल कर लीजिएगा आप बस ठीक है और ये हो गया और लास्ट में क्या करना है आपको फाइल का नाम देना है तो ये चीज ध्यान रखिएगा लास्ट में आपको फाइल का नाम देना है ठीक है तो यहाँ पे फाइल का नाम देना है तो यहाँ पे फाइल का नाम है माई ओन तो ये लिखा माई ओन और यहाँ पे डॉट सी एस ठीक है तो my own dot C file का नाम है वो फाइल का नाम भी हमने दे दिया यहाँ पर डबल डबल रहेगा ये ध्यान रखना है आपको और यहाँ पर भी डबल दे सकते हैं नो प्रॉब्लम यहाँ पर भी दे देते हैं क्या दिक्कत है ठीक है अब ये करने के बाद क्या करना है आपको जैसे ही इतना हो जाता है तो यहाँ पर नीचे आकर के अब इसको क्या करना है इसको प्रिंट करवाना है तो ये लिखा प्रिंट और प्रिंट करने के बाद इस my my own my own को प्रिंट कराना है ना तो ये लिख दिया माई ओन अब इसको चलाते हैं देखते क्या होता है तो यहां पे चलाया तो नीचे देख सकते हैं ना ये क्या आया हुआ है देखिए यहां पर नीचे ध्यान दीजिए इसका आउटपुट क्या आया हुआ है देख सकते हैं ये यहां पर क्या आया हुआ है ये देखिए ये आउटपुट ठीक है तो इसमें देखिए यहां पर जो एक्सेल पे हमने एंटर करा था अब मिला सकते हैं ठीक है मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं क्या क्या है देख लीजिए एक बार तो यहाँ देखिए नेम है राम मनोज सुशील अंकित है ठीक है और जो सीएसपी फाइल रन हुई है तो नेम है राम है मनोज है सुशील है अंकित है देख रहे हैं सेम चीज आई हुई है ठीक है तो ये सीएसबी फाइल है ठीक है ना Oke,